Здорово, год. Вот так вот, блядь, беги. Ты а чему бесчувственная, блядь? У тебя физиономия всегда одна, нахуй там. блядь. Говори больше, хуй ты, Гоги веселый. Вспоминай... двухметровый его, блядь. Хуй двухметровый. Тихо, тихо, тихо. самого нихуя нет. Хотел, чтобы нихуя нету. <laughs> Давай, давай, давай. Понимаешь? Да что-то, блядь, он какой-то тусклый про него сказать или блядь? Да, блядь, ну вспомни Гого. драка полотенцем. А, чё, Гога, тебе полотенце-то как? Кайфанул, нет там? <laughs> Вспоминай, что он там еще пиздел-то. Я Лёша, там Мандавоша. А, я Лёша Мандавоша, блядь. Я Лёха Мандавоха. Все? Ну пока там что-нибудь. Давай, будь нахуй хуём.